Hello awak uh, Boleh kita jumpa Dalam pukul Pukul 2 petang Nah tempat biasalah Jumpa dekat sana nanti lah Okay Assalamualaikum. Salam. Hai eh, awak. Ya. Yeah. Um, kenapa awak ke saya masih ada masalah je? Um, dah dua tahun kita tak jumpa kan? Hmm. Mungkin ni masa untuk saya nak bagi tahu kat awak. Apa dia? Uh, saya Hello B sayang on the way dan nak balik dah ni. Hmm. Okay. Okay, bye. Assalamualaikum. Di? Dah berpunya ke? Um, maaf pak. Lupa saya nak beritahu dengan awak hari tu. Sebenarnya, saya dah tunang. Semua pernah tercipta. akan terhapus sudah segala tak mampu ku kembali biarkan saja berakhir di sini biar patah Aku pergi demi hidupmu Biar hancur gue sampai jadi orang sebenarnya kayak di dunia ada apakah gerangan mengapa kita semakin jauh hingga tanganku tak bisa lagi Awak menyentuhmu saya mampu doakan awak bahagia bersama dia walaupun dulu kita pernah bersama orang bilang agar makan tanaman awak dah bertunang mungkin awak bukan jodohku lagi mencuri hatimu dari diri dengan akhir kata saya oh, Selamat tinggal Dia menyakiti aku sakitnya luka di hati tak mengapa demi cinta bilakah kau masih mencintaiku lupakan dia demi aku sayang aku ini hampir gila tak mau